Todo estaba muy tranquilo. La casa del señor Ramón y la señora Ramona. Hasta que... Ramón, Ramón. Ramón, despertó. Anda na cociña. Está ben, imos ver. Oh, ese hai un gato xigante. E cousas teis. Os gatos non fan riqui riqui. Os gatos fan miau miau. Se foda un caimán? Home, non sei, pero os caimáns viven nos ríos. Este é unha cociña. Xa sei, xa sei que fai ese ruido. É unha serpe! Ai, Ramona, como me mordo? Pois eu non vou. Pois agora que os coito mellor A ser un elefante Un elefante Ramón O elefante non cabe na cociña. Nadiña de nada, Ramona. Estará debaixo da mesa. Aquí está, aquí está. guerrilla, guerrilla, nuna naco de queixo.